a very, very special guest, Ms. Um Ms. Urmila Mataonkar, the darling of millions, taken the plunge, joined the Congress party weeks ago, and will now be the candidate, is the candidate from Mumbai North. Ma'am, such a huge step jumping into politics. What made you do it? Well, um, the awareness, the thoughts were there um, about general politics and general uh, society and many many things but never a thought of entering politics ever but honestly i think a time has come where each one of us have to do whatever we can do and probably being an actor since one gets a bigger platform and more uh, uh, more uh, ears to listen to I think either I could have campaigned or I could have contested and ideally I just wanted to join a party and just make my voice heard from a platform which is big enough to reach out to the people. And then it was the decision of the party for to make me contest the elections. So I guess I've just gone ahead with it. You've said in many places, आपने कहा है कि जो वसूल हैं कांग्रेस पार्टी के वही वसूलों के साथ आपको जोड़ना पब्लिक लाइफ में जोड़ना था और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी को जोड़ा What was so special? What is so important about this election? and the values that the Congress represents. Well, this election, I think, ये एक अलग ही historic तरह का election है, ऐतिहासिक है ये, क्योंकि ये election की धारा तय करेगा कि हमारी हमारा देश किस तरफ जाएगा हमारा फ्यूचर किस तरफ जाएगा क्योंकि ये साढ़े चार पाँच वर्षों में सिद्ध हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें जो वायदे बताए गए थे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है कि सबसे बड़े ज़्यादा पैमाने पर वोट्स मांगे गए थे विकास का नाम लेकर और विकास के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई थी कि कोई भी आम आदमी उसके अंदर उस झांसे में आज आ जाता था शायद मेरे जैसे लोग भी आते अगर ऐसा लगे भी कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है फिर भी ऐसा आशावादी आदमी सोचेगा कि हाँ हो सकता है कर सकते हैं शायद लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं है दुख की बात यह है कि उधर से हम लोग कहीं और ही चले गए हैं उधर से हम लोग ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पे सांप्रदायिकता मेन मुद्दा बनी है जहाँ पे और कई ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं कि जो शॉकिंग है कि जहाँ पे देश की देश की सुरक्षितता देश का आर्मी देश की ये सारी चीज़ों को भी बेचा जाता है अपनी वोट्स के लिए आज पाँच वर्षों के बाद याद आता है कि भैया हमें तो कुछ दिया ही नहीं गया था तो हम क्या करें ये सारी चीज़ें गलत है लोगों के आँखों में दिन दहाड़े धूल फेंकने की जैसी है सो इसलिए इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है ये एक सीट एक एक क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव नहीं है ये देश के पूरे आ, क्या कहते हैं कि वो संविधान के ऊपर चलेगा या वो संविधान भी नहीं रहेगा ये सारे मसले खड़े हो चुके हैं ये सारी चीज़ों की आवाज़ कोई कितनी भी दबाने की कोशिश करे आज की वास्तविकता यही है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं तो आज हम हम में से हर किसी उस व्यक्ति को जो अच्छा नागरिक कहलाता है अपने आप को अगर वो उठ के इन सब चीज़ों के ऊपर उसने अपना जो भी करना नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी एक चीज़ हमने सुनी है सरकार के बारे में जो अभी रूलिंग पार्टी में है कि किसानों के खिलाफ की सरकार कामगार मजदूर के खिलाफ सरकार और फिर हमें ये भी पता चला पहले भी पता ही था कि आपके पिताजी जो है वो मतलब बहुत ही एक old trade union associated with all India bank bank employees association और सारे ट्रेड यूनियंस महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियंस ने भी आपको पूरा पूरा पाठिंबा दिया है पूरा सपोर्ट दिया है तो आपके भी कॉन्स्टिट्यूंसी मैम मतलब अमीर गरीब के भी बहुत फर्क हो रहा है on the one hand you see malls and industries and call centres दूसरी जगह आप मालवनी जैसे इलाका देखो कांदिवली ईस्ट का इलाका देखो वेद एक्सट्रीम पॉवर्टी पानी का मसला है स्कूल्स नहीं चलते तो आप किस तरह आपका रिलेशनशिप देखते हैं as a member of parliament with your constituency बहुत ज़्यादा असमानता है इतनी ज़्यादा है कि शायद ही बम्बई के किसी दूसरे इलाके में होंगे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बड़ी यू नो आसमान को छूने वाली इमारतें हैं और सामने उतने ही छोटे छोटे ऐसे झोपड़े हैं जिनमें कईयों में बिजली और पानी जैसी चीज़ें नहीं हैं और ये मुंबई की सो so कॉल्ड मतलब हमारे हम्म। सबसे बड़ी आ, क्या कहते हैं सिटी का हाल है और एक और गाजर इन लोगों ने हमें दिखाया था वो था स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी तो खैर कहीं बन नहीं पाए खुद के दफ्तर है वो स्मार्ट दफ्तर बनाए हैं फाइव स्टार नहीं सेवन स्टार कुछ 200 से ऊपर ज़्यादा हम्म। दफ्तर इनके पूरे देश में बन चुके हैं लेकिन जहाँ पे लोगों का सवाल है जहाँ पे मुंबई जैसी इतनी बड़ी सिटी का सवाल है इन चीज़ों को मैं नहीं कहती कि एक एक या दो बरसों में या पाँच बरसों में पूरा चित्र बदलना चाहिए था लेकिन बेसिक शुरुआत तो कहीं दिखाई देती आपके दहीसर जैसे रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट नहीं है आपके यहाँ पे महिलाओं को शौचालय नहीं है यहाँ से लेके महिलाओं के आरोग्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए हैं तो फिर बाकी के जो और अन्य विकट समस्याएं हैं वहाँ पर आप आदमी पहुँचेगा कैसे तो मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना जिसे सत्ता को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड जब आदमी कर लेता है और लोगों को ही भूल जाता है जिन लोगों ने आपको उस कुर्सी पे बिठाया है आपको अपना नेता बनाया है उनके बारे में तो सोचो और ये सोच मुझे नहीं लगता कि नेता होने की भी ज़रूरत है उसके लिए आप छोटे छोटे पैमाने में जो कर सकते हो वो भी नहीं करोगे तो आप किस तरह क्या सोच कर आगे चलोगे एक बहुत बड़ा मसला ये भी है मैम कि लोग इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाते हैं मगर पाँच पाँच साल दस दस साल पंद्रह पंद्रह साल सवाल नहीं करते वहाँ पे चुप बैठ जाते हैं या पे हाजिर भी नहीं होते पार्लियामेंट में और उसके बाद वो एम जो फंड्स होता है उसका भी इस्तेमाल या तो होता नहीं या तो गलत इस्तेमाल होता है तो उसको लेके आपने कुछ दृश्य बनाया है आपने कुछ सोचा या पहले जीतना है उसके बाद आप सोचिए नहीं पहले तो जीतना है हम्म। सही है और अगर मैं नहीं भी जीती तो भी मैं इधर काम करती जीती तो मैं ज़रूर इन सारी चीज़ों को जितने जल्दी हो सके मोबिलाइज करूंगी लेकिन मैं सच कहूँ तो समस्याएं इतनी हैं कि कोई भी फंड उसमें कम पड़ेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शुरुआत ही ना हो दुख की बात यह है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि कोई शुरुआत ही नहीं हुई है कोई पहली स्टेप्स भी नहीं शुरू शुरू हुई है तब जाके आप आगे बढ़ोगे ना कि मुझे कोई तो बताया आके कि ये हुआ है या वो बताया गया है उल्टा जिन चीज़ों के ऊपर काम शुरू हुआ था और 2013 में मैं आपको एक मसलन बताती हूँ उदाहरण देकर कि 130 करोड़ रुपए संजय निरुपम जी जो कि यहाँ के पूर्व सांसद थे कांग्रेस के उन्होंने बहुत ये करके ओके करवाए थे पास करवाए थे कोंकण रेलवे के नाम पे अभी ये मसला दरअसल एकदम जीवन मृत्यु का मसला नहीं है लेकिन एक था मसला उसके ऊपर भी आगे सब ठप हो चुका है या ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि वहाँ तक लाने के बाद क्योंकि सरकार बदल गई आगे की सरकार कम से कम उसी को आगे चला था तो वो ही वो भी बोल सकते थे कि हमने ये किया है इतने इतने बेसिक तौर पे भी जब विकास नहीं होता तो ये बहुत दुख भरी बात है और ये लोग समझ चुके हैं आपको पूरी उम्मीद है ये इलेक्शन को लेकर कि माहौल बन रहा है आपके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल ना ही सिर्फ बम्बई में बन रहा है वो पूरे देश में बन रहा है इसकी वजह यह है कि वो लोग उकता चुके हैं कि आपने हमें हमारी रोटी छीन ली हमारा रोजगार छीन लिया हमारे नोटबंदी चीज नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को कमर में तोड़ डाला खत्म कर डाला है जो मॉल्स भरे पड़े रहते थे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं बैंक ने तो मतलब जो बैंक हमको रोज़गार देती थी समृद्धि देती थी वो बैंक आज आपसे हर एक चीज़ पे मतलब ऐसा वक्त आ जाएगा कि बैंक के पास देखो तो भी पैसा ना भरना पड़े उसकी भी फीस नहीं लगे आपको पैसे डालने के लिए फ़ी पैसे निकालने के लिए फ़ी इसकी फ़ी उसकी फ़ी और उसके बावजूद सम कर्जा वैसे की वैसे ही है इन पाँच वर्षों में जो बैंकों के सो इत, इतना त्रस्त हुआ हुआ आदमी हरगिज़ उसी पार्टी को वोट नहीं करेगा जिन्होंने उनके वायदे पूरे नहीं किए हैं और उल्टा उनको भावनिक जंजाल में फंसा के दिन भर उसको इस भावनिक जंजाल में बिजी करके रखते हैं ताकि ये सवाल कभी पूछे ही नहीं जाए सरकार को ma'am one of the most unfortunate thing when your candidate was announced was this terrible personal attack on you about who are you whom you chosen to have a, as your life partner etc this this suggests that the public discourse in this country has sunk to an all when people have to look within personal lives to what would you like to say I would it? just like to um, correct one word there. It is not the public, it is just a chosen few of the public. I call it WhatsApp University. I call it, I wish that the amount of money that the BJP government has put in, generally just, just putting people down and trolling them and trying to finish them off publicly, if even that money was put in some kind of progress, trust me, the GDP might have just changed a bit better. I am telling you, it's not a joke anymore. I mean, on such a level, I have put a picture of my mother on her birthday cutting cake. Even that they have trolled. Even on that they have asked, is your mother Hindu or Muslim? This is not my country. This is not the country in which I was raised. This is not a country that I have believed to be walking on a सर्वधर्म समभाव विकास फॉर ऑल सेम अधिकार फॉर ऑल ये कहाँ है और ये इतनी यही एक चीज पांच वर्षों में शिद्दत ने सरकार ने हासिल की है कि लोगों का बंटवारा लोगों के बीच झगड़ा नफरत, नफरत और बदले की आग बदले की भावना ये इतने क्या कहते बड़े पैमाने पर बाहर आई हुई मैंने कभी नहीं देखी और इसे बहुत वक्त लगेगा लोगों के जहन से हम्म। निकालने में समाज के दिलों से निकालने में लेकिन इसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपने बहुत बढ़िया कहा कि शुरुआत करनी पड़ेगी आसान नहीं होगा उसी को लेकर मैं आखिरी सवाल आपको पूछूंगी कि जो बयानवे तिरानवे के जो भयानक हमारे शहर में आप भी शायद हमसे छोटी है मगर जो जो यह शहर ने देखा बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद कि पूरा शहर जला था बटा था और उसके बाद एक बहुत अच्छा पहल था पूर्वी पुलिस ऑफिसर ने शुरू किया था मोहल्ला कमेटी का और उसमें सतीश सानी जूलियो रिवेरो जैसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से मोहल्ला कमेटी स्थापना कर की थी ऑन सुरेश खोपड़ेज भिवंडी मॉडल उसके बाद आने वाली सरकार ने उसको रद्द करने का काम किया और उसके बाद वो वापस खड़ी नहीं हुई हमारे जैसे एक्टिविस्ट बहुत चाहते हैं कि बम्बई में वापस मोहल्ला कमेटी मजबूती से हो ताकि एक नागरिक और पुलिस के बीच में एक राफ्ता बने सही है और सांप्रदायिक सौहार्द भी बने बहुत बहुत तो उसके लिए आप पहल क्या करें बहुत बढ़िया ख्याल है क्योंकि मैं मुझे इस सब के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ उसका चैलेंज और खूबसूरती एक ही है is one and the same which is that मैं कहती हूँ कि एक पूरा भारत बसता है इस मेरे क्षेत्र में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी मैं नीचे सारे कैथलिक समाज के मिल, को मिल के आई हूँ बहुत बड़ा कैथलिक समाज है बहुत सारे हिंदू है बहुत सारे मुस्लिम्स है बहुत सारे यूपी के लोग हैं और उसमें भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं गुजराती है मराठी है यूपी <laughs> के है फिर ये जैसे मैंने कहा कहा कैथलिक्स है जैन है बहुत बहुत सारी सरदार सरदारों की बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी है और उतनी ही धार्मिक स्थान भी है गुरुद्वारा हम्म। है चर्चेस है तो मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है इस जगह की मैं एक यहाँ की बहुत बड़ी स्लम में गई गणपत पाटिल नगर अभी खूबसूरती यही है वहाँ की कि वहाँ पे आप बता नहीं सकते कि कौन सी व्यक्ति कहाँ से आई हुई है मैंने ये जो ये जो भावना है वो इन गरीबों में ज़्यादा देखी है ये बड़ा दिल गरीबों में ज़्यादा हम्म। देखा है बजाय कि ये ज़्यादा बड़े बड़े अमीरों के हम्म। क्या कहते हैं फाइव स्टार बिल्डिंगों में अब हमें जैसे मैंने कहा कि ये जो साढ़े चार पाँच बरस में देश को ये पिछड़े हुए विचारों की तरफ जो ढकेला गया है बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की हत्या की गई है जैसे कि नरेंद्र दाभोलकर साहब पानसरे साहब गौरी लंकेश इन सारी चीज़ों से लोगों को निकालना है लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विकास से जुड़ी हुई है हम्म। विकसित समाज संतुष्ट समाज रहता है और संतुष्ट समाज ही विकास की ओर बढ़ता है they are interconnected it's as simple as that and that is why it is necessary that it is come it comes on the same it is like दो पटरियों की तरह है वो और क्योंकि ये विकास नहीं दे पाए इन्होंने दूसरी चीज़ भी पूरी पूरी तरह से छिन्न विच्छिन्न कर दी है हम्म। तो इन सारी चीज़ चीज़ों को समेटना है और दोनों पटरियों को साथ में लाकर सबको साथ लेकर आगे जाना है and that is the kind of India we want and we are looking at and I am glad there are people like you and many more हुआ working towards it and I am going to just be able to do my little bit of it whether I am elected or not and because I will be part of Congress and I intend to do that on this big platform very very refreshing voice to hear from a member of parliament hopefully one will be elected to talk about issues like communalism, social justice, peace, and development for all, something we don't hear so much from, the, uh, from those who are in powerful places in the India of today. We wish you luck, Ms. Matanga, you so for your really campaign and you. see you on your campaign. Thank you, Thank you so much.